This is the remix. Sé que te fuiste aquí. Pero no puedes salir. Es que no dejo de pensarte, yeah. Que tú ni siquiera hiciste una parte Ya que tú aquí fuiste la buena, se lo contaste a cada mujer No me pude sostener, tú me dejaste caer Que tú me dejaste solo, solo para estar con él y yo sé Puedo amar como Romeo, pero un almuerzo al museo Ya no objeto de deseo, solo odio lo que veo Ahora mis canciones te leo, ¿de qué sirve entregar todo si para ti es como un trofeo? Y yo sé que tuvimos situaciones Por más que pidas disculpas sé que tienes más amores Dejaste en mi alma con sencillos dolores Y en mi corazón solamente dejaste no, fue de importar Valiente llorar y sonreír con apariencia De que no ha pasado nada, no es mi realidad Cicatrices del corazón, según tú tenías la razón Quieres que te pida perdón por lo que tú causaste Ahora todo ya me cambió, momento de relajación Hasta en el tono de mi voz ya me desgastaste Quiero que te vaya bien, no te que algún día me hiciste Puesto que te di corri sola te despediste Mi amor y ahora lo disfruto mientras que tú te jodiste Te fuiste si no vuelvas más Quiero pensarte, cuesta mirarte Mi cora implora que vuelva a llamarte Pero tú y yo somos punto aparte De nuestro amor no había semejante Sigo despierto esperando tu llamada Rezo con espina en la apariencia me engañaba La mariposa falleció en su mirada El paso del tiempo no mi vida la he dejado volteada Pero ya me cansé de pensarte Mejor dejo de buscarte Me cansé de pensarte No, no, uno no Ares JL con Inmortal Studios, pa. Viri García, ah, yeah.